День добрый, дорогие друзья! Меня зовут Андрей Скоромный, это Golf Gym, а значит, что свежий выпуск «Телу время» уже в эфире. Многие жаловались, что давно не было тренировки рук. Дескать, достал ты уже своими приседаниями и спиной. Вот, поэтому я решил сегодня исправить. Сегодня тренировка рук, но необычная тренировка рук. Я позвал в гости одного из самых титулованных э, армрестлеров в мире и в России – Дениса Цыпленкова. Привет, Денис. Здорово, Андрюха. Позвал я тебя не просто так. А хочу сегодня все-таки понять, в чем принципиальная разница, а в чем сходство между вашей тренировкой рук и нашей, да? Потому что наша тренировка рук – это прежде всего накачка крови, и чтобы были объемные мышцы, а ваша тренировка рук – это сила и связка. Вот. Поэтому сегодня я твой подопечный полностью. Делаю все то, что ты скажешь. И, ну, это возможно. Ну, собственно, сейчас разминочный вес, да, ставим. И угу. разминаемся как можно, а ну, как хочешь. То есть без читинга, без ничего. Разминаем. Ну да, просто подготовить да. суставы для ну, работы. Давай, В бодибилдинге задача делать микроразрывы мышц, потом делать их больше. У армрестлера задача делать микроразрывы связок. С чем это связано? Ну, Подрывать связку, чтобы она была она пока короче. Потом зарастает и становится сильнее. Так же самое, как и перелом кости, если он зарастает, он становится сильнее. Но для того, чтобы надорвать конкретно связочку, нам нужно такие Рывковые? Рывковые читинговые движения. И, естественно, вес получается заведомо больше, нежели если делать чисто как бодибилдеры, да? То есть, ну, давай вешать еще по десяточке. Угу. этого момента начинаем уже включать спинку, читинг, для того, чтобы меньше уставать и подкрасться к наибольшему весу. Амплитуда не очень важна, да? То есть... Да, тут главное закинуть. Главное закинуть. Медленно опустить можешь, но закинуть. Используй все, что угодно, главное закинуть. Глядя на 60-сантиметровый бицепс Дениса, э, я понимаю, что это, скорее всего, его генетическая особенность и побочный эффект от его тренировок, потому что подавляющее большинство армрестлеров, они не такие большие. Я думаю, что если вы хотите такой же бицепс, как у Дениса Цыпленкова, вам все равно нужно не слепо копировать его тренировки, а прибегать к более стандартным бодибилдерским схемам накачки бицепса. Вот в последнем подходе я уже почувствовал, что бицепс у меня может тянуть, но кисти просто из кистей вываливаются. Штанга и кисти не держат напрочь. Вот. И это моя ахиллесовая пята, как оказалось.